ऐसा नहीं है हमारे यहाँ तो काबिल ही नहीं होते एक सवाल के जवाब में रवीज राजा ने कहा कि चीन को क्रिकेट में लेकर आ रहे हैं क्या पाकिस्तान क्रिकेट की मुश्किल चीन के आने के बाद कम हो जाएंगी या क्रिकेट इकोनॉमी बेहतर होने का कोई चांस है इस पर बात करेंगे all the viewers in Pakistan and rest of the world would like to know what do you call cricket in Chinese cricket in Chinese is पांचो okay right thank you very much हमारे इंडिया के ईशान ईशान किशन जो है बहुत अनएक्सपर्ट खेलते हैं और ये जो है अपना सूर्या कुमार यादव हमारे अगर आप देखें अभी लपेटा और काउ कॉर्नर क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रहे हैं पावर हिटिंग का कॉन्सेप्ट प्रॉपरली डेवलप हो, हो पा खेल रहे थे लगता है इंडिया वाले बैट कुछ अलग ही कंपनी से बनवा रहे हैं किशन कितना मेच्योर प्लेयर है twenty sixteen junior world cup का कैप्टन था पंत इसके अंडर में खेला था पंत का डेब्यू पंत का इंटरनेशनल करियर पहले स्टार्ट हो गया ईशान किशन का बाद में हुआ लेकिन आज जिस तरह उसने बैटिंग की शॉर्ट बॉल को तो वो छोड़ता नहीं तो ऐसे एफर्टलेस छक्के मार रहा है छोटा सा है पॉकेट साइज लेकिन छक्के मारने में कमा ले नपाड़े तो उसके ऐसे जबरदस्त है कि लेग पे तो उसको कोई बच ही नहीं सकता आपने अब इंडिया की बात की है डेढ़ अरब की आबादी है उनतालीस चालीस टीमें हैं नौ हजार रजिस्टर्ड प्लेयर है हमारा एक सौ बानवे प्लेयर है हमारा कोई मुकाबला ही नहीं कोई कंपैरिजन ही नहीं उधर आप पड़ोस में अपने देखें जो प्लेयर आता है वो मिडिल क्लास है वो अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से पका के प्लेयर लेते हैं हम कच्चे आमों को लेके आते हैं पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़वा रहे हैं आप लोग आपने सबसे पहले घबराना नहीं है आईपीएल अपने अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुका है आईपीएल को देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग लालायित होते हैं देखते भी है पाकिस्तान ने अफगानिस्तान ने हालांकि बैन किया हुआ है वहाँ पे इतने हरामी है वहाँ के व्यूवर वो फिर भी देखते हैं well done, well, well done. इस आईपीएल की सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छी बात पता है क्या है पहले हमारे जो आईपीएल होते थे स्टार्टिंग के अंदर जो शुरू में होते थे उसमें टॉप प्लेयर जो होता था रन बनाने वाला वो विदेशी होता था टॉप बॉलर विदेशी होते थे वन टू थ्री टोटल सब विदेशी इंडियन इक्का दुक्का नजर आते थे लेकिन अभी बिल्कुल उल्टा हो चुका है अभी इंडियंस लिस्ट में ज़्यादा होते हैं विदेशी कम होते हैं ये हमारी भारतीय क्रिकेट के लिए एक शुभ संकेत है क्योंकि हमारी नई प्रतिभा आगे आ रही है और अपने आप को डोमिनेट कर रही है तो आप ये वीडियो देखिए आपका भाई इसमें बिल्कुल नहीं आने वाला आपका भाई आपको मिलेगा सीधा आखिरी में बाद ये जो अभी लड़का है ईशान ईशान किशन अभी ये सूर्य कुमार यादव इतना खूबसूरत बैच भी जहाँ से लड़कों को मेरिट पे मौका मिल रहा है आपका क्या मतलब है ये ईशान किशन वगैरह में उठ के आ गए ठीक है ना और अभी आप पृथ्वी शॉ को देख लो उसने भी डोमेस्टिक वनडे क्रिकेट में फिर रनों के अंबार लगा दी इसकी स्ट्रेंथ कैसे आई है बिकॉज आपके प्लान के साथ आई है short term mid term and long term अभी जो हम देख रहे हैं ये पिछले इंडिया के धोनी के 2007 के बाद की इन्वेस्टमेंट है ये जो बड़ा क्रिटिसिज्म था विराट कोहली को कि जी वो ही डिलिबरेटली डिनाइंग ये जो है सूर्या कुमार याद मैं सेलेक्ट होंगे अपनी रीजनल टीम में और फिर मुझे पता होगा कि मैं परफॉर्म करूंगा तो मैं इंडियन अंडर नाइनटीन खेलूंगा इनसे मुझे ल्यूक्रेटिव आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा विदाउट हैविंग रिप्रेजेंटेड इंडिया और उसमें मुझे ये पता होगा कि एक पाथवे है जिसपे मैं चलता जाऊंगा तो मैं खेल जाऊंगा तो मैं फिर अपनी बेस्ट दूंगा क्योंकि मुझे ये डर नहीं है कि मैं पहली गेंद पे आउट हो गया तो मैं बाहर हो जाऊंगा क्योंकि सेट चेंज किया मोहम्मद अजरुद्दीन ने सुराग तड़का और फिर फियरलेसनेस दी महेंद्र सिंह धोनी ने अदाब सिखाए जब आप वर्ल्ड टाइटल जीते तो आपने सेल्फ कॉन्फिडेंस आया बने आपके ड्रेसिंग रूम में इंडिया में मुझे ये बताएं कि हमारे पास ड्रेसिंग रूम में एक बाबर आजम है जो कम्युनिकेट भी प्रॉपर नहीं कर पाता वही है ना एक आपका बेस्ट प्रोडक्ट रूम थोड़ा खोल के देख लें एक कुर्सी पे बैठा हो रोहित शर्मा दूसरी कुर्सी पे बैठा हो रविचंद्र अश्विन तीसरे पे रविंद्रनाथ जडेजा चौथे पे विराट कोहली पांचवें पे जयकिया राणे छठे तो मुझे बताए मैंने कैसे प्लेयर कुमार जस्ट क्या कहना दूसरा प्रॉब्लम शुरू हो गया how to make choices and how to capitalise the best talent Rahul जो है वो मौजूद हों पृथ्वी शॉ हों शुभम गिल हो मयांक अग्रवाल हों जो टेक्निक चेंज करें और व्हाइट बॉल में प्रोफिशेंट हो वो बाहर हो जाए विराट कोहली हो रोहित शर्मा हो हार्दिक पांड्या हो कुरनाल पांड्या हो शार्दुल ठाकुर हो सूर्य कुमार यादव हो ईशान किशन हो तो आप तो ये मुसीबत पड़ जाएगी देखिए उसने खुद कहा है कि विराट कोहली कहा और मैं कहा फिर अगर आप, आपका बदतरीन दुश्मन भी कोई अच्छा काम कर रहा है तो आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए डोमेस्टिक सिस्टम को हम अगर हमने फॉलो ऑस्ट्रेलिया का तो फ्लॉप हो रहा है सिस्टम खत्म हो रहा है आप उसकी छह टीमें कहा उनकी आबादी कहा हमारी आबादी आप देखें आपने अभी इंडिया की बात की है डेढ़ अरब की आबादी है उनतालीस चालीस टीमें हैं नौ हजार रजिस्टर्ड प्लेयर है हमारा एक सौ बानवे प्लेयर है हमारा कोई मुकाबला ही नहीं कोई कंपैरिजन ही नहीं डिपार्टमेंट क्रिकेट होगा आपकी क्रिकेट में ऐसा आएगा जब प्लेयर खुशहाल होगा ब्रेड एंड बटर से बाहर आएगा उन्होंने अपनी पूरी जिंदगियां दी हैं उनको आपने बाहर बिठा दिया रक्षा चलाने के लिए किसी को टेबल बॉय बना दिया किसी को डिलीवरी बॉय कोई प्लेयर नहीं चल रहा उधर आप पड़ोस में अपने देखे जो प्लेयर आता है क्लास है हम वो अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से पका के प्लेयर लेते हैं हम कच्चे आमों को लेके आते हैं अगर आप ये बात मानने को तैयार नहीं है कि छह प्लेयरों का कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप किसी से कहेंगे कि बाबर आजम जो इस वक्त आईसीसी ओडीआई में नंबर वन टी ट्वेंटी में नंबर थ्री और वो पचास बॉलों में पचास और पचास करके ही आउट हो जाए कि जनाब बाकी तरफ से विकटें गिर रही थी तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई बंदा ये बात माने बड़ा प्लेयर होगा जो बड़ा इंसान होगा ना हमेशा मान देखें Babar Azam, no doubt, is one of the finest batsmen the Pakistan and the world cricket has seen player as a कप्तान लेकिन अगर आप पचास उनचास बालों में पचास करेंगे और फिर पचासवीं बाल पे आप आउट हो जाएंगे तो मैं नहीं समझता कि ये आप टीम के कॉल उसका जो बॉटम हैंड चलता है रिस्ट वर्क है जो एक फ्लिक करके उसने छक्का मारा एफर्टलेस शॉट लगता है ऐसा लगता है जिस तरह किशन किश, ईशान किशन खेल रहे थे लगता है इंडिया वाले बैट कुछ अलग ही कंपनी से बनवा रहे हैं और फिर जिस तरह ईशान किशन ने बैटिंग की आ, कमाल के बैट्समैन लेके आते हैं अब एक और कमाल की बैटिंग कर रहे हैं कमाल की उनमें से एक कीपिंग करता है तो इंडिया के पास बेंच स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छा है ईशान किशन कितना मेच्योर प्लेयर है ये 2016 जूनियर वर्ल्ड कप का कैप्टन था पंत इसके अंडर में खेला था पंत का डेब्यू पंत का इंटरनेशनल करियर पहले स्टार्ट हो गया ईशान किशन का बाद में हुआ लेकिन आज जिस तरह उसने बैटिंग की शॉर्ट बॉल को तो वो छोड़ता नहीं और पिछले आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा छक्के थर्टी सिक्सेस थे उसके तो ऐसे एफर्टलेस छक्के मार रहा है छोटा सा है पॉकेट साइज लेकिन छक्के मारने में कमाल है स्ट्रेट एक छक्का अच्छा मारा और लेग में तो बहुत ही पक्का है जैसे वो हम अपनी स्ट्रीट लैंग्वेज में खोलते हैं बोलते हैं ना लपाड़े लपाड़े तो उसके ऐसे जबरदस्त हैं कि लेग पे तो उसको कोई बच ही नहीं आईपीएल में इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलते हैं जब साउथ अफ्रीका से खेलेंगे तो रबाडा नॉर्किया कुंटन डिकॉक खेल रहे होंगे तो वो समझ रहे होंगे आधे दिल्ली कैपिटल के प्लेयर हैं आधे मेरे मुंबई इंडियंस के साथी हैं तो बहुत बहुत ह्यूज बेनिफिट है इंडियन क्रिकेट को वही वही चीज है ना जैसे टी ट्वेंटी में आप कहते हैं या तो आपके पास एक्सप्रेस एस हो जैसे बुमराह है यॉर्कर कराता है या आपके पास लाइन और लेंथ बहुत अच्छी हो या आपके पास एक्सप्रेस पे ईशान किशन ने चार छक्के लगा दिए है तो उसका जो बॉटम हैंड चलता है रिस्ट वर्क है जो एक फ्लिक करके उसने छक्का मारा एफर्टलेस शॉट लगता है ऐसा लगता है जिस तरह किशन किशन अब इंडिया को अगर आपने टारगेट देना है तो 200 प्लस देना है और अगर 200 प्लस नहीं है तो आपने ऊपर से दो तीन विकेटें लेनी है ऊपर बोलना चाहिए ये चीजें नहीं है देखिए एक प्लेयर आ रहा है प्रोफेशनल है उसको पैसा मिलता है खाने का मतलब मैच खेलने हम्म। का उसका काम है कि सीख क्या है सब कुछ करके आए किसी दुनिया में नहीं था तो हमारे टाइम में कोई सिखाता थोड़ी था अगर सीखते तो मैं अपने घर के बच्चों को ना खिला लूँ बच्चों को हम्म। खिला खिला के सिखा के आउट भी होंगे ये होंगे ऐसा नहीं होता फॉर कंट्री खुद बना के आना पड़ेगा तुमने प्रेजेंटेशन देनी है जो भी प्लेयर है उसका काम है ये नहीं कि बनाया कोई नहीं जाता अगर आप 20 करोड़ की आवाम में क्रिकेट खेली जाती है आप बनाएंगे बनाने में नहीं जाते आप क्रिकेट को क्रिकेट की तरह ले जैसे दुनिया ले रही है इंग्लैंड या भाई हम्म। मैं तुम्हें चांस दे रहा हूँ यू हैव टू परफॉर्म और तुम खुद सीख के आओ तुम खुद मेहनत करो खुद ताको तो हम अपने टाइम पर खुद ताकते थे खुद प्रैक्टिस करते थे सारा कुछ अपने ऊपर होता था अपने आप को मेंटेन करते थे उस, उस काबिल बनाते हैं ऐसा नहीं है हमारे यहाँ तो काबिल ही नहीं होते अब आप टेस्ट क्रिकेट में जा रहे हैं जब आपके ना फॉल्ट आ रहे हैं जब आपकी बेसिक नहीं है हम्म। पहले यहाँ पिक एंड चूज कर रहे हैं तुम देख ही नहीं रहा क्या आया ये लड़के का अच्छा है फिर देखना होता है कि ये लड़का उस बॉलर के लिए चाहिए अच्छा होगा नहीं तो यू नीड आई यहाँ पर लोगों को जो भी ये सिलेक्ट करते हैं जो भी यानी कि इससे कंसर्न है क्रिकेट के उनसे पहले क्वेश्चन आंसर करो तो पूछो अगर क्रिकेट को अपने हमने ऊपर लेके जानी है और लाइक टॉप लेवल पे तो आपको ये क्वेश्चन आंसर ये वो चीजें सबसे करनी पड़ेगी uh, before you making anyone care. आपका वो कोच बने हम्म। ये मैं उससे जज कर रहा उसको पहले फिरवाए आप अच्छा जावेद भाई कमिंग बैक टू ये जो अभी मौजूदा स्क्वाड है इस पर आपसे एक आपके एनालिसिस लेना चाहेंगे कि जब पिछली टीम सिलेक्शन हुई इसी टूर्नामेंट के लिए तो फिर एक क्रिटिसिज्म ये था कि आपने एक्सपीरियंस खिलाड़ियों को प्रेफर नहीं किया शुएब मलिक की सपोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स आते थे सरफराज की शमूलियत पर हिमायत की जाती थी अब जब सरफराज और शुएब दोनों हैं पहले ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं इन पर कितना प्रेशर होगा अब परफॉर्म करने का और क्या इस परफॉर्मेंस प्रेशर में वो अपनी गेम खेल पाएंगे देखिए एज एज um, जो है मैटर नहीं करती आपने उसकी क्वालिटी देखनी है अगर मैंने देखा है कि पचास पचास साल वाले जो है खेलते हैं राइट हम्म। उनकी फिटनेस आपको फिटनेस देनी है are you fit enough to play cricket अगर वो लड़का मैं कहता हूँ पचास साल का भी है अगर वो आपके रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरता है तो उससे अच्छा और कौन मिल सकता है is more experience in anything है तो क्रिकेट को क्रिकेट की तरह हम नहीं खेल रहे हैं ना हमारी बेस डिफरेंट है हम बेस छोड़ के हम दूसरी जगह पे जा रहे हैं हम दूसरों को फॉलो कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वहाँ की क्रिकेट डिफरेंट है वहाँ पर प्लेयर जो है वो खुद छोड़ देता है क्रिकेट थोड़ा सा खेलता अच्छा होता कहता हो क्या लेफ्ट वहाँ पर जो है काउंटी की तरह उनके जो कोचिज है या उनके जो जहाँ जहाँ से ये खेलते हैं वो जिम्मेदार होते वो बना के ऊपर लेके आते हैं हम्म। हमारे यहाँ ये ऐसा नहीं है इसीलिए जब हम क्रिकेट खेल रहे थे बैंकों वाली जब डिपार्टमेंट से आपके सबसे बेस्ट जो होते हैं ना उस वक्त यानी कि आपको फर्क ही नहीं पड़ा किसी चीज में क्योंकि हर प्लेयर के हर टीम में अच्छे प्लेयर लिए तो क्वालिटी क्रिकेट होती थी और उसकी वजह से आप वर्ल्ड चैंपियन भी वो लड़के जो कभी ठीक है अभी आज जितने भी है जमी देवो ये सब पैदावार जो है जावेद मुझे मुझे यही सवाल जरा डॉक्टर साहब से भी करना है उनका भी ओपिनियन लेना चाहूंगा डॉक्टर साहब ठीक है फिजिकल फिटनेस तो प्राइमरी चीज है आपका फोकस भी गेम में बड़ा जरूरी है अब मेन प्लेयर्स आपके सीनियर प्लेयर्स मैच से हफ्ता पहले उन्हें नहीं पता कि वो स्क्वाड में है या नहीं है ठीक अब वो स्क्वाड में आ गए हैं फैंस की एक्सपेक्टेशंस भी हैं सिलेक्शन पे भी क्वेश्चन हो रहे हैं परफॉर्म कर सकेंगे अच्छा इसमें जी सबसे पहले तो एक चीज जैसा जावेद भाई कह रहे थे इट इज नॉट असेंशियल कि कितने बड़े प्लेयर्स आपके पास हैं उनकी टी ट्वेंटी में यूटिलिटी कैसे हम्म। अब अगर आप बाबर आजम को और मोहम्मद रिजवान को देखते हैं तो वो दोनों आपके बेस्ट प्लेयर्स हैं इस वक्त कंटेम्प्रेरी क्रिकेट में बट वो ओपन करेंगे अगर उनके स्ट्राइक रेट्स देखें एक का करियर स्ट्राइक रेट एक सौ उनतीस है एक का एक सौ तीस है दिस मीन अगर वो सौ की पार्टनरशिप लगाते हैं तो चौदह ओवर गुजर गए गुजर गए हफीज का लास्ट ईयर मिजरेबल गुजरा उससे पहले जो था वो बहुत आउटस्टैंडिंग खेले अभी डेंगी के बाद वापस आ रहे हैं अगेन उनका स्टाइल है कि वो थ्रोटल मतलब वो लेट एक्सलरेशन करते हैं मलिक अगेन वो सेवियर आप कह सकते हैं कि छोटे छोटे कैमियो खेलने डेलिकेट क्रिकेट खेलनी और वो फिर पंच करते हैं वो पावर हिटर नहीं, नहीं है सरफराज गेम ऑफ एंगल्स वाले हैं इम्प्रोवाइजेशन स्पिनर्स के अगेंस्ट अच्छे हैं तो क्या ये सारे एक कैनवस में फिट बैठेंगे क्योंकि आपने प्लान कैसे करना है कि पहले छः ओवर में पावर प्ले में आपने पावर हिटर्स के साथ जाना है वो तो आपके हैं नहीं ठीक है तो इसका मतलब है सात से पंद्रह में बिल्ड करना है हम्म। तो बिल्डिंग एक्सलरेशन में आके लास्ट फाइनल फ्लरिश कौन देगा हसन अली देगा या अमाद वसीम देगा सो हम्म। ये इतना आसान नहीं होगा अच्छा फिर शुएब मलिक का I have been his greatest supporter ग्यारह हजार रन हो गए टी ट्वेंटी में but at the end of the day जितने भी वो खेले हैं white ball tournaments in the last ten years जो वर्ल्ड टूर्नामेंट ग्लोबल टूर्नामेंट साढ़े अठारह की एवरेज है so he has not only this time के प्रूव करना है सॉन्ग सॉन्ग है उनका लास्ट ये छठा वर्ल्ड कप होगा he has played in all T twenty world cup other than two thousand and ten so pressure तो होगा सरफराज का अगेन थोड़ा सा ट्रिकी ये होगा क्या वो एज बैट्समैन खेलेगा या वो रिजर्व विकेट कीपर ही रहेगा और वो नहीं खेलेगा और रिजवान विकेट कीपिंग करेगा सो आपका टीम का बैलेंस कैसे बनेगा so it is not an easy ask for Saqlain Mushtaq और वो तो कंसल्टेंट्स hmm. आ रहे हैं मैथ्यू हेडन और वनन फ्लैंडर तो वो तो इतने रेलिवेंट नहीं होंगे सकलैन हाँ। को करना है सो अब आपने पूछा था कि कंपेरेटिवली माइंड माइंड यू कि India they are going to be amazingly favourite चाहे वो सूर्य कुमार है चाहे वो ईशान ईशान किशन है चाहे वो ओपन hmm. करना है विराट ने और रोहित ने और फिर Ravindra Jadeja and they have the firepower England in wickets पे कितना कंपेटिटिव हो पाएगा क्या वो क्रिकेट खेल सकेगा वो जो गोल्फर स्विंग वाली क्रिकेट है लैम लिविंगस्टन की हम्म। या जो ऑयन मॉर्गन की Australia again will struggle on these pitches आप एक टीम को बहुत अंडर रेट करें टी ट्वेंटी में अगर हसमतुल्ला जजई ने ऊपर से स्टार्ट दे दिया तो they have the best spinning attack in this competition वो बेहतरीन स्पिनर्स के साथ आ रहे हैं so they are not all they are going to be very much relevant West Indies don't miss them out क्योंकि वो हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मार और वो आपको टी में जो रन रेट मेंटेन रखना है और वो आठ से तो। नौ पावर हिटर्स हैं सो इसमें वो आप डोंट गो ऑन लाइक इंग्लैंड न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका सो पाकिस्तान विल स्टिल बी इन द रेस लेकिन इफ दे मैनेज कि वो अपने 11 प्लेयर्स को किस तरह यूटिलाइज वीडियो आपने देख लिया वीडियो देखने के बाद में आपको सिर्फ दो काम करने एक तो आपको कमेंट करना है और एक इसको शेयर करना है अरे वाह गुड आइडिया दूसरा इंडिया टीम वर्ल्ड कप में जा रही है इंडिया टीम को आप बधाई दे सकते हो ठीक है ये दूसरा ये पाकिस्तान कितना भी बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़ करते रहे लेकिन ये वर्ल्ड कप के अंदर भारत से हारने वाली है बाप बाप होता है बेटा बेटा होता है और हमने पाकिस्तान से जीत लिया तो ये समझ लीजिए हमने वर्ल्ड कप जीत लिया हमारे लिए वो ही सेटिस्फेक्शन बहुत है हम टीवी टूटते हुए देखना चाहते हैं अगर आप एग्री हो तो कमेंट करके बता दो सही बात है और आपके भाई की एक विनम्र विनती है आप लोगों से हर वीडियो में करता हूँ कोई सुनता ही नहीं है लिंक डिस्क्रिप्शन में भाई का इंस्टाग्राम भी है ब्लॉग चैनल भी है सब्सक्राइब फॉलो कर लो वहाँ भी जाके ठीक है आपके भाई ऐसे पार्क मीडिया से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता है लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर ही देंगे आप लोग अपना ख्याल रखिए जय हिंद वंदे मातरम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम